开始的夜很看，我用望空的泪，就孤魂孤魂孤魂孤魂孤魂孤魂孤魂孤魂孤魂孤魂孤魂不够体温不够，我是。 谁的货？酒和烟子，言而总之，不是来自黄山。臭起来像吗？出产地在台湾，南投不离铁山。我会骗你吗？我会骗你吗？说我不爱你啦，然后偷偷带你去试婚纱，然后。 一起沉鱼缸，宣告爱情死亡。牵着手宣告爱情死亡。一起沉鱼缸，宣告爱情死亡。来，一起走，我带你去鱼缸。穿着婚纱，手上拿着鱼缸，拍张美美的婚纱婚纱照，记得 e n 全家。叫你骨干去拿你的欲言又止，让我。 亲我，贴心我，贴心，随随你，我就随遇而安，你就随遇而安，你就随遇而安，我就随遇而安，你就随遇而安，我就随遇而安，我就随遇而安，你就随遇而安。在南头湖里铁山，固定举办结婚纪念趴。到场贵宾不能没有不凑合的拉拉芋，捐给我。 我准备带你去试婚纱，然后一起沉鱼缸，宣告爱情死亡。牵着手宣告爱情死亡。听说。 一起参与感，宣告爱情死亡，牵着手宣告爱情死亡，宣告爱情死亡，牵着手宣告爱情死亡。我在心底也隐藏。